Bună ziua! În acest tutorial uh, o să vă învăț cum să faceți o presă foarte ușor pentru a scoate rulmenții de pe un carter uh, și a-i presa pe cei noi. Deci vom scoate acest rulment și cu celălalt de pe carter, uh, inclusiv stimeringurile și le vom presa pe cele noi. Am tot primit întrebări cum facem presă, cum facem presă. Este foarte simplu, nu m-am gândit să vă arăt până acum, mie mi se pare o chestie foarte simplă, puteți să faceți din ce găsiți la îndemână. Uh, vom folosi în felul următor, un șurub, așa, uh, shape de diverse dimensiuni, da? Piuliță pentru acest șurub, Așa și avem nevoie, uh, în principiu, ori de o țeavă, ori ceva care să punem uh, uh, aici între cele două margini ale carterului, așa, prin care să treacă șurubul. Am găsit o șină de, de mobilă, o vom folosi pe aceasta ca să vă arăt că nu trebuie ceva special, se poate improviza din orice. Deci șurubul va trece pe aici prin mijlocul ei, puteți să folosiți de asemenea un capăt de, de tubulară, de o bucată de țeavă, ce aveți la îndemână. Așa, simeringurile pentru a le scoate puteți să folosiți orice am scos. Așa, acesta este rulmentul. Acum, ok, deci aici este uh, rulmentul. Vom folosi o șaibă, da, care vine aici, se așează pe buza rulmentului. Pe partea cealaltă vom pune șina aceasta. Uh, o punem cu partea mai groasă. Uh, am luat această șină ca să aibă un contact mai mare pe baza, uh, pe buza carterului ca să nu, să nu deteriorezi buza carterului. Ok, punem șaib, o șaibă aici și apoi piulița. Așa, vom avea nevoie de două chei de 17. Una strângem aici, una pe partea cealaltă. Mm-hmm. Ca să schimbăm ca să vedeți și cum se trage ușor rulmentul în sus. uitați cum iese ușor. Sau deși un tros ușor. Uitați-l. Vedeți cum se trage foarte ușor în sus. Ok. Gata. Asta a fost. Așa, am scos un rulment. La fel facem și la celălalt carter. Da? Deci prima oară scoatem simeringul am scos simeringul. Uitați aici putem să folosim și o șaibă mai mare, dar este suficientă aceasta, se așează perfect pe, pe el. Da? La fel, ustensila, șaibă, okay, și piulița. trebuie să mai scoatem o piuliță. Nu este de ajuns de lung șurubul. Acum. Da. Așa. La fel. Ținem într-o parte și din partea cealaltă tragem. La fel să vedeți aici cum va ieși. Acesta este mult mai repede decât celălalt. uitați aproape ieșit. Gata. Cam asta a fost. Uh, curățăm bine carterele, aici unde au fost uh, rulmenții și semeringurile, pentru a face loc celor noi. Ok, deci uitați cum trebuie să arate carterele, deci le curățați foarte bine. Uh, de Deci este important să le curățăm foarte bine, în primul rând ca să intre rulmentul nou Uh, cu ușurință și ca să vedem dacă uh, cumva avem grad de uzură pe carter. Uh, bine, acest lucru vă dați seama și după cum iese rulmentul. De obicei, dacă avem grad de uzură pe carter, rulmentul iese foarte ușor. Nu a fost cazul la noi, rulmenții au opus rezistență când i-am scos, deci totul este în regulă. După cum să și observă, carterele arată ca și noi. Înainte de a băga rulmentul, uh, dăm cu puțin uh, vaselină sau ceva, un pic de ulei, ceva să ajute să alunece rulmentul. Ok, voi folosi un spray cu vaselină. Așa, mă fel și la rulment. Da, uh, așa prima oară așezați rulmentul pe carter cât mai drept posibil. Îl apăsați ușor. Da. Ok. Aveți grijă să nu-l uh, puneți strâmb. Uitați cum l-am pus eu acum. Deci îl scoatem L-am așezat pe poziție. Acum vom folosi la fel o șeibă în partea aceasta care să preseze pe rulment șurubul iar pe partea cealaltă vom folosi la fel o șeibă și apoi piulița. Mare atenție, de scos este foarte simplu. Uh, punem, tragem, rulmentul iese. Uh, de băgat este puțin mai complicat pentru că trebuie uh, să avem grijă în permanență ca acesta să fie centrat. Uitați, deci uh, șurubul nostru se plimbă pe rulment, deci trebuie să fie centrat ca să tragă rulmentul uniform, să nu intre strâmb pe carter. Dacă rulmentul intră strâmb pe carter și forțați, veți deteriora carterul va lua tărâși aluminiu de pe carter și îl, îl veți strica. Deci, în momentul în care strângem, urmănim în permanență să fie centrat uh, rulmentul să intre perfect paralel cu carterul. Da? Dacă vi se pare că nu este ceva în regulă, puteți să, uh, să bateți cu ajutorul unui ciocan ușor deci nu foarte tare. Uh, eventual la fel în șurub stânga-dreapta pentru a-l centra. Ok, deci strângem ușor și verificăm în permanență să meargă paralel. Totul decurge frumos. Ok gata. Desfacem să vedem ce am făcut. Da? Și după cum puteți observa, rulmentul a intrat foarte frumos. Da? Acum, pentru a pune simeringul pe partea cealaltă, la fel, deci acesta este simeringul, îl așezăm pe poziție. La fel, șaibă, șurub, șaibă, piuliță. Așa. Aici nu aveți cum să vedeți exact ce se întâmplă. gata. Și simeringul a intrat la locul lui. Ok, acum desfacem. Uitați și semeringul cât de frumos a intrat la locul lui, perfect. Da, la fel și la celălalt carter. Ok, la fel și la celălalt. Deci punem rulmentul, șurubul. Șaiba, piulița. Aceeași poveste Uh, verifica să fie centrat. Să nu meargă strâmb. Ok, l-am centrat. Acum începem să înfiletăm. picat puțin într-o parte, după cum vedeți. Da? Vedeți? L-am adus pe jumătate. Din nou. Deci așa. Este centrat. ușor rulementul uniform. Ok, gata. Acum slăbim. Da? Și a intrat frumos de jur împrejur. Da, verificați și să se învârtă cum trebuie. Dar dacă l-ați presat uniform, n-are cum să nu se învârtă cum trebuie. Așa, simeringul în partea cealaltă. Ok. Avem șaiba. același lucru, îl centrați. Așa, simeringul ă, de obicei merge și la mână, de să vă arăt. Nu este nevoie de o cheie ca să... Ok. Spre deosebire de rulment, acesta trebuie să intre mai ușor. Da? Uitați. Și cam asta a fost. Vă mulțumim și dacă mai aveți întrebări, vă așteptăm uh, uh, să comentați uh, dacă aveți sugestii, ce nu înțelegeți, ce doriți să mai facem videouri, să vă explicăm. Și nu uitați like și abonare la canalul nostru pentru a fi întotdeauna la curent cu cele mai noi postări. Vă mulțumim!